¿Por qué decidí fundar el Ministerio Luz de las Naciones? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero contestar a esta pregunta que muchos me hacen, muchos me piden, pero ¿por qué decidiste de fundar este ministerio? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bien, muy simple. La razón es que el mundo, el Señor y la iglesia necesitan una iglesia diferente. El mundo, el Señor y los creyentes necesitan una iglesia diferente. ¿Por qué necesitamos de una iglesia diferente? Necesitamos de una iglesia diferente por tres motivaciones. La primera motivación que necesitamos de una iglesia diferente porque se ha perdido la santidad. Si vamos a mirar la estadística, eh, vamos a mirar que la mayoría de los evangélicos entre los 18 y los 35 años tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto nos habla que no hay diferencia entre lo que pasa fuera de la iglesia y entre lo que pasa en la iglesia, sino que el mismo pecado de fuera está por dentro. El 60% de los hombres en la iglesia está esclavo de la pornografía y el 20% de la mujer. Entonces, esto nos habla de todo el pecado. Y lo malo es que también este pecado ha llegado a los pastores. Hay muchas iglesias con escándalos, porque los pastores, que de verdad tienen que ser lo que están adelante de todo, lo que van a dar el ejemplo, lo que tiene que ser lo mejor son lo que de están mal, están haciendo pecado, están dando escándalos. Y esto es muy, muy malo. Y también no hacen nada con respecto al pecado de la iglesia. No dice nada a los hermanos que están pecando. no se hace nada. El hermano está en pecado. Bueno, Dios sabe. Y esta no es la solución. Otra cosa que se hace, se difaman los hermanos que se van de la iglesia se difaman los pastores que se van de la iglesia y se va a criticar el hermano, se va a criticar el pastor y estos como pastores. Y muchas veces no se va a dar espacio para poder servir a Dios. ¿Y esto que va a causar? Que alguien que tiene una llamada de Dios tiene que salir de la iglesia, fundar su, su misma iglesia o fundar su mismo ministerio para poder servir a Dios. Y se van creando, se van manifestando divisiones se van manifestando, problemas en la iglesia. Por eso estamos diciendo que necesitamos de una iglesia diferente, porque la iglesia necesita de santidad. Necesitamos de una iglesia diferente. Segundo, porque los creyentes no saben cómo alimentarse por sí mismos. Uno de los problemas que hemos mirado con este COVID y que los creyentes dependen de la iglesia, dependen de los pastores. No oran, no leen la Biblia o si lo leen lo hacen de una forma pequeña. Y esto le va a poner una dependencia de los pastores. No dependen de Dios, dependen de los pastores. Entonces, si se van a cerrar la iglesia o va a llegar una persecución, ¿cómo va a seguir adelante la iglesia? Necesitamos de una iglesia diferente porque necesitamos que los creyentes puedan desarrollarse para alimentarse ellos mismos, para crecer ellos mismos, para llegar a la estatura perfecta de Cristo. Por esto necesitamos una iglesia diferente. Necesitamos de una iglesia diferente porque la iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia no puede ser dirigida por hombre, la iglesia no puede ser dirigida por un consejo de ancianos, sino tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Él toma decisiones, él da dirección a la iglesia y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si estamos haciendo esto, si hemos fundado Luz de las Naciones, lo hemos hecho porque el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo direccionó nuestra vida. No lo estamos haciendo porque, bueno, hoy no tenemos nada que hacer y vamos a hacer algo por la iglesia. O bueno, no tenemos un trabajo y vamos a hacer esto por trabajar o por dinero. No, de hecho hemos dejado una empresa exitosa para poder servir a Dios. Hemos dejado un montón de dinero para poder servir a Dios, porque Dios fue lo que dio la dirección a mi vida, a mi familia, y a lo que ha nacido como ministerio. Y sigue dándonos dirección sobre cada paso que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué fundé el ministerio Luz de las Naciones para todas estas motivaciones? Y sé que lo que Dios puso en mi vida está aquí para poderte ayudar. Entonces, si necesitas de oración, ponte en contacto con nosotros para que vamos a orar por ti y si quiere crecer, quiere servir a Dios de una forma mejor y de una forma eficaz, aquí estamos. Pónete en contacto con nosotros porque tenemos escuelas online también, donde vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a hacer un percurso de crecimiento para que tú puedas entrar en el destino profético que Dios tiene para tu vida. Con esto quiero saludarte, te envío un abrazo muy fuerte y te quiero todo lo mejor para ti. Hasta pronto, Dios te bendiga.